ちょっと早かった。忙しかったんだ。うん、よかったね。 <laughs> ありがたいね。あすみませんありがとうございますすみません失礼します小林さん早速入れてくれたんでしょう今日うん回した回したねうんそれで あれあのたっつって、うん、一番初めに来た投稿があったのは熊谷の人が来てあ本当にそれからね、うん、あと共同の人も共同の人、新宿周りの人も来てくれて、はいはい、それから西新井の人はいつも家族連れで来るんだけどね今日は俺一人でやって来てくれて、ごめんなさい麺がなくなっちゃったの申し訳ないごめん本当にごめんね 正解してくれたのに大盛況だったそうなんだやっぱ久々出たからねはいもう待っても食べなきゃなと思ってええー、よかったよかったどんどん本当にありがとうねごめんさんもいえいえとんでも回してくれてそれ見たっつって来てくれたのええー、本当にありがたいよね夜勤になっちゃったからね食べる回数そうなんだ ね。う、ん、も全然全然、はい。もうね休みの時で本当ありがとうね。はい俺もなるべくしゃぶらないようにしてるからいやでも体が第一だからねおやさんね今回ね長引いちゃったねうん体力もそれなりになってくるよしょうがないよねそれは一番なんだろうけどね、うんうん、何になっちゃうよ、ううちだったらそれだけ年取ったんだもんそうそうそうだって俺初めて食べる人はまだ10代だもん 僕あの向こうのロータリーでねそうだね。もう六十近いんだもんね本当にありがとうだよ早いね本当一番初めに食べた時あの、はい、小学生でねあの大栄橋大栄橋ってね吉野町に住んでたの、はい、でうちの近く会社あったから、はい、すごい来てたのよ最初あそうなんだ俺はね小学校34年の時あの、うん 大将の師匠、うん、大江橋の西口に置いたところで、ね、うん初代の北国、はい、食べに行ったの昭和44年かなそうだねそうですね早いあれがレースね、えー、あっという間だね本当にありがたいよでもよく大将ここまで続いたのはねね <laughs> そうねありがたいよ、ねとんでもない、みんなのおかげだよ本当にみんなのおかげ いやよかったよかった本当にありがとう今ね一つあって小林にあ12時半なら大丈夫かなと思ってさ、うん、また自転車でも悪かったねここからまだ少し工藤さん楽しめます、ま、ね陽気も良くなるはいよかったよかった 心配しちゃっててさおじさんどうしちゃったかなと思ってさごめんなさいねで最後の一杯食べて帰れるそうね <laughs> 大変お世話でございました、はい、いただきますはい久しぶりどうもすみません夜は小林さんな、じゃなくて、石井さん何時頃行くの夜ね、うん、時で出ちゃう。ああ、結構早く、朝から行くのね、大変だな。 本当に。今日はありがとう。すすみません。ねえ。石木さん、なんか飲む。いや、大丈夫。なんか飲む。小林さん、何飲む。じゃあ、水かお茶もらおうかな。そしたら。どっちがいい、お茶と水と。じゃあ、水。水の方。うん、はい。石木さんは。遠慮しないでもらいます。 コーヒーでコーヒーブラックじゃなくて普通のな何でも大丈夫す、ね、はいごめんさいねおじさんありがとういただきますおじさん冷たいけどこれ温めてやろうかいや大丈夫です大丈夫、うん、今風温まってるから <laughs> <laughs> それを石木さんのなんだっけ三橋じゃ上小町の人か、ええ、もし連絡あのたまたまあったら言っといてくれます、ええ、はいまた復活しました、ええ、もうねはい一回歩いててね、うん、倒れちゃったのよ、うん、前ね、うん、で 2回その日に倒れたでしょ、うん、で医者行ったけど原因が分かんないっつうんだよねそのだから多分あの血圧の高いやつで来てんだろうっていうんで、はい、でまた今度はあのもう一回また血液と小便の検査するんだけど、はい、で薬を1種類増やされちゃってさ、ね、気持ち悪くなるようだったらやめてくださいって言われて、うん あれ薬もその人に合うと合わないのあるんだよねそうそうそう気持ち悪くなったりねあのね眠くなっちゃったりさ、ね、あるから、うん、兵道から来てるあの A, A さんはすぐこれから向かいますって、うん、あそう、うん、もうね僕が来る前に来てくれててあそうなんだ、うん、今日は、あのそれで今日は一人なんだけど、明日はあの 従業員さん連れてくるからっつって、うん、結構時間かかるよね新宿区営だもんねそうねえ、はあ、ありがたいよ、うん、で熊谷の人は小林さんやってくれたんだよねっつってたら、うん、すぐそれ見てすぐ来てくれたん明日も来ます、うん、大変だよね熊谷から大宮まで来て、それからね、 枝もね、それからあのそうだ西新井の人はね、うん、あのやっぱり見てさ、うん、でいつも家族連れで来るんだけどね、うん、今日はあの出てるかあれか分かんないんであの、も子供やうちのは焼肉食べちゃったんだよねっつって、わざわざ一人で来て、うん、で明日来るからまたっつってありがたいね本当にありがたい、うん 本当に、うん、あそれその入れとっていいですよ、うん、ありがたい、いやもう小林さんのおかげだよいやいやいやいやいや2週間ぶりかなおいしいしいいやいや本当にありがとうですよおいしい本当にありがとうもう久しぶりの初日だから早く、まあ、帰れるのありがたいからね、うん、体少し休めないとねそうだね少し続けなくちゃと思ってんだよ、うん 止めらんのに来てくれんだもんねそういうの考えるとさ本当にああと親父さんの人柄だな、ええー、このラーメンはみんなのおかげですよ本当に本当 調子悪くても酒飲んでんだよね怒られちゃってさ <laughs> だってうちでやることないんだよねまあそうべらぼうには飲めないけどね、うん、だけどさまれっきりやめちゃうとさ今度ストレスになるからね、そっちの方がね、うん、ちょっとね一口か二口、うん、ほら飲んだ気になれば寝れるじゃないまるっきり飲まないと夜中起きた時また飲みたくなっちゃったりするもんねねちゃう本当にありがとうねまったく あのね、自転車で遠くから来てくれて、うん、明日お仕事なんですか明日休みですお休みですかそうですか、はい、いやうまたいや本当にありがとうです本当にありがとう <laughs> 本当にありがとう